राति आठ बजे हो रात गरेँ त चलेर बिहा थिएँ एउटा गाउँ बिहा निम्तो थियो बेलाबाट आएको मात्रै निम्तो थियो त्यो बिहामा अब खानासाना खाएर आठ बजी राति हामी छोरी गएको यतै गरेँ डाँडाको बाटो अन्त हामीले थाहै पाएन अगाडि म अगाडि नानी छोरीहरूको छोरीहरू पछाडि अनि दुइटा बाबु नन्नको बाबु त मेरो बाबु पछाडि थियो अनि म त लुइ लुई गएँ अनि तलै पुगेँ अनि त गयो होला बाबुहरू भने हामी त सरासर गइहाल्यौँ अनि पछि त मनले के के के के के सोच्यो अनि गा बाघ छटाएर हिँड्यो कतै त आएर त कसैले केही त गरेन बच्चाहरूलाई भने अनि पछि लास्टमा त तलै पुगेको मान्छे हो त्यो रोडबाट त्यो त्यहाँ ठुलो घर छ बाटो हो त्यहाँबाट अहिले तलै पुग्यो त्यहाँ त बाबुलाई त कुनै नै बाबुले त समाएर पनि तर गरेर गरिरहेको चाहिँ अब दिन पाएन चाहिँ उसले म चाहिँ यसरी आज कता गर्दै तिनीहरू त हाल्दै भने यसो पछाडि फर्केर हेर त एक्लै समाएर पनि बाबुलाई चाहिँ मुनिबाट बाघ माथिबाट भएर फेरि यो पनि थियो यो बुढीमा बोकेको थिएँ मैले त्यो बाबु बुढीमा बोकेको थिएँ म त तलै पुगेको मान्छे पनि अनि के भयो के भयो कस्तो कस्तो लायो मनमा कस्तो बाघसलाई भयो भने अब गरेको पछाडि फर्केर यसो हेरेको त पुलिस लहराएर पनि अनि बाघ चाहिँ माथिबाट मेरो बाबु मुनिबाट उसले चाहिँ यताबाट छेक्ने यताबाट छेक्ने गरिरहेको छ यतामा काटेर चाहिँ रगतको धारा बनाइसकेछ अन्त लौ बाबुलाई त अब बाबु समाएछ भने दौडेर गयो मात्र ढुङ्गा गएर दौडेर गयो बाबु पछाडि भुइँ मात्रै दौडेर बसेर ढुङ्गा फालिदिँदा बित्तिकै बाबुलाई टिपेर हुँदै थियो त्यो केरा गाततिर अनि म पनि त्यो बाघ सुपसँगै गएँ फाल्तै चित्लाएर बिल्ला गरेर कराउने रुने त्यतिखेर त के भयो कि अब चाहिँ नाम रहेछ बोलासु सबैजना बिहामा व्यस्ती छ म त एक्लै छैन फेरि सँगसँगै गएको बाघ सँगसँगै गएर राति अँधेरोमा छम्चरा छुम्चुको ढुङ्गरा मुरा गरेर अनि बाघले त तान्ते लग्यो कता लयो लयो बाबुलाई भने चिल्लाएर पिल्ला गरेर कुत्ता जाँदाखेरि अनि बाघ देखेँ बाघ देखेपछि ढुङ्गरा मुरा गरेर लखटेँ लगाएर अनि बाबुलाई फर्काले चाहिँ सबैजनाले लौ अब यस्तो भएछ मर्छ लास मारेको थिएँ मलाई फेरि काटेर हुन्छ हस्पिटल लयो उत्निखेरि पोखरा लयो गण्डकी हस्पिटल यता यता अनि पेटमा घाँटे तिन चार खालको घाँटे अब लगेपछि त्यस्तो डर मान्नु पर्दैन साह्रै त्यो लुत्रे घाँटी चाहिँ छिर्दैन रहेछ रगत पिउनु पायो भने मारिदिन्थ्यो होला लुत्रे घाटी चाहिँ छिर्दैन रहेछ अनि त्यहाँबाट पिस हुन्छ नातिनु अब सुई लाउनुपर्छ एक्सरे गर्नुपर्छ अनि त्यो सबै थोक गऱ्यो गएर अब म त आशा मारेको सुनेर यस्तो भएको त्यहाँबाट साह्रै त्यही त्यस्तो भयो विषय भयो बाबुलाई चाहिँ उपचार गर्न कतैबाट सहयोग गण्डकी हस्पिटलमा लगायो घर चाहिँ त्यहीबाट सहयोग आयो भन्नाले सहयोग चाहिँ कसले गरे सहयोग त त्यही गाउँपालिका अनि यता बाघको समस्या चाहिँ पहिल्यैदेखि नै हो अब आजकल पनि हिँड्न थाल्छ पहिल्यैदेखि होला त्यहाँ ऊ त राणा गाउँमै मारे एउटा बच्चा फेरि छोरो मान्छे मात्रै जाँदा पनि छोरो मान्छे मात्रै त्यहाँ त छोरे मारे फेरि यहाँ उता उ कल्चरमा पनि माऱ्यो तिनवटा भयो अनि लास्टमा हाम्रो बाबुलाई समायो तिनीहरू त दिउँसोमै दिउँसो भन्दा त्यस्तै पाँच छ बजीतिरै कता छेउमा है कता बिहामा गएर आएको थियो अरे अब आमाले देख्दै देख्दै झ्याप्पै सामान त फाल्दै थिएँ रगततिर गइहाल्यो म त राति हाम्रो त भाटीमा नि भएर होला नि आफ्नो आफ्नो भाग्य छ अब म त झन् राति आठ बजे यहाँ दस लाएर गएको यताबाट भनेर नजानु बा त्यति हुनुहुन्छ भन्दै नआएको त्यहाँदेखि पनि हातेर रात परेपछि त्यसलाई बाहिर निकाल्ने होइन बाहिर यता हुनु गरिसक्छ दिउँसोमै छोड्नु डर लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ बजाएँ नि अरूले चाहिँ सकेन क्या अब त्यो भएको थिएन यहाँ नि अहिले गाई बस्तुहरू यताउति लैजान्छ गाई बस्तु पाल्ने